အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့အလင်းမောင်မတ်တိဆော့ပုံနဲ့ saturation map တိဆော့ပုံကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် calf ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်နော် calf လေးကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ဒီမှာ calf ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လင်းနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတို့ကျွန်တော် short ချလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မှောင်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းမှောင်နေတဲ့အစိပ်အပိုင်းတွေပါယွန့်နေသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလင်းနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုပဲယူချိန်ပြီးတော့ short ချခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် map မှာ ဒီမှောင်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုအမဲရောင် area ဖြစ်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားပေးရမှာပေါ့နော်အခုက map ဒီအဖြူရောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တစ်ခုလုံးအဖြူရောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲချလိုက်တဲ့ effect ဒီတပုံလုံးကိုတက်ရောက်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ map အလင်းအမှောင်တွေကိုရွေးချယ်ပေးတဲ့ map တိစောပုံကိုကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးပါမယ်โอเคဒီအလှော်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံနဲ့ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးရှုပ်ဟိုကြည့်ရတာနည်းနည်းလေးရှုပ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ဒီ color table လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလေ့လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် color picker လေးကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ် color picker ကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ color picker ဘောက်လေးကြားလာမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အမဲရောင်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒါဒီ black ဒီ0%နော် black ဒီ0%ဟုတ်ပြီဒီနေရာရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာ10လို့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်နော်ဒါဒီ black ဒီ10%ပေါ့နော် okay ဒါမှာ20အဲ okay 30 40 50 60ပေါ့နော် ဒါဒီအလင်းအမှောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကာလာဒီထဲမှာလည်းအလင်းအမှောင်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကာလာထဲမှာလည်းထောက်ကြည့်မယ်ဒီမှာ90%เนาะဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာလည်း black ဒီ90%ပဲเนาะโอเคဒီမှာအစိမ်းရောက်မှကျွန်တော်ထောက်ကြည့်မယ်40%ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာဒီ40%အတန်းပါเนาะโอเคဒီမှာလည်း40%ပေါ့ black အကွက်ဒီ40%ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲဒီမှာ blue ဒီလည်း40ပေါ့เนาะ အာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာလာတွေထဲမှာလည်းအလင်းမှောင်ရှိတဲ့တဘောပေါ့နော်ဒီမှာ black တန်ဖိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကာလာတွေထဲမှာလည်းအလင်းအမှောင်ရှိတဲ့တဘောတရားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမျိုး map တိဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နီလန်နှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမနီလန်ကိုကျွန်တော်အရင်ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော် cap တစ်ခုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် cap အလှလေးတစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်ဒီ cap အလှမှာဆိုလို့ရှိရင် map ဒီအဖြူရောင် map လေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တေချာတော့ဒီအဖြူရောင် map လေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် image apply image ကိုရွေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ apply image ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ဒါဒီ default setting အတိုင်းပဲဘာမှမလုပ်သေးဘူး apply image လို့ရွေးပေးလိုက်တာနဲ့ရပြီပေါ့နော်ပြီးဒီနေသားမှာကျွန်တော် okay ကိုကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာခုနနေရာလေးအဖြူရောမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မတ်မာဒီအလင်းအမှောင်မတ်လေးတစ်ခုဖြစ်လာပြီနော်ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ order ဖိတာမယ်ပြီးရင်ဒီ layer map တမ်းမနီကိုကျွန်တော် check ကလစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ map ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီ map ကိုပဲကျွန်တော်တို့ လာကြည့်တာဘာကာလာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် map ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဖြူမဲမှာဒီကာလာပေကာလေးပြန်ခေါ်ကြည့်မယ်ဒီမှာအဖြူမဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါဆန်နေဒီမှန်ကန်တာပေါ့နော်ဒီမှာ60%မှာကျွန်တော် click ထောက်လိုက်တယ်ဒီမှာလည်း60%မှာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်40%မှာကျွန်တော် click ထောက်လိုက်တယ်ဒီမှာလည်း40%မှာနော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်အလင်းအမောက်မှာတော့သူဒီရွေးချယ်ပေးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ ကာလာထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အလင်းအမှောင်တော့သူရွေးချယ်ပေးတာမမှန်ကန်တော့ဘူးเนาะပုံမှန်ဆိုဒီနေရာဒီ40ဖြစ်ရမှာเนาะဒီနေရာဒီ40ဖြစ်ရမှာကျွန်တော်ထောက်လိုက်တာဒီ24ပဲရှိတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာလာထဲမှာပါဝင်တဲ့အလင်းအမှောင်ရွေးချယ်ပေးတာသူကမမှန်ကန်ဘူးပေါ့เนาะအဖြူအမဲထဲမှာရွေးချယ်ပေးတဲ့အလင်းအမှောင်တော့မမှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ပေးတာပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအဖြူမဲထဲမှာရွေးချယ်ပေးတာမှန်ကန်ပေမဲ့ကာလာတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့အလင်းအမှောင်တွေကိုရွေးချယ်ပေးတာမမှန်ကန်တဲ့အနေအထားမှာရှိတာပေါ့နော်။ ဟုတ်ပြီဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့မတော်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်ရင်သုံးမှာပေါ့နော်ဒါဒါတိတာတင်တယ်လေယာမဲတဘောတရားရအဖြူရောင်ဒီအပြည့်အဝပုံမဲ့နေရပါတော့ကျွန်တော်ဒီလေဒီလေယာရဲ့ effort တွေအပြည့်အဝတက်ရောက်မဲ့နေရအမဲရောင်ဒီဒီလေယာရဲ့ effort တွေမတက်ရောက်မဲ့နေရပါတော့50%ဒီ50%လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအနည်းငယ်တက်ရောက်မှုရှိမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော် cap မှာကျွန်တော်ဒီလေယာတမ်းမင်းလေးမှာကျွန်တော် cap 10 minute ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲချလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် black area တွေဒီမထိဘူးခုနကျွန်တော်တို့ map မှာရွေးချယ်ထားတဲ့ area တွေပဲထိသွားမှာပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်အရောင်လေးနဲ့ပြပေးမယ် red ဟုတ်ပြီ red တွေကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်เนาะ black မှာမထိဘူးခုနဒီမှာ map ပြန်ကြည့်မယ် keyboard ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် order နှိပ်ပြီးတော့ layer map တမ်းမနီမှာတစ်ချက်ပြန်ကလင်မယ်ဒီနေရာတွေဒီ effort မတက်ရဘူးဒီနေရာမှာ effort အနည်းငယ်တက်ရအောင်เนาะဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာ effort တွေမတက်ရဘူးဒီနေရာမှာ effort မတက်ရဘူး ကျန်တဲ့နေရာမှာလေဒီ effort တက်ရအောင်မယ်ခေမဆိုလို့ရှိရင်လည်း effort အနည်းငယ်တက်ရအောင်ပါပဲเนาะ okay ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ black ဒီမှာ black ပဲเนาะဘာမှတက်ရောက်မှုမရှိနေဘူး okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် black ပဲကျွန်တော်ဆွဲတင်ကြည့်မယ်ဒီကနေပြီးတော့เนาะဒီကနေပြီးတော့ cap ကနေကျွန်တော် black ဆိုတာ sorry red black ပဲကျွန်တော်ဆွဲတင်ကြည့်တယ်ဒါမှ black ဒီအမဲရောင်အနေထားတိုင်းပဲပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့ mac ကအမဲရောင်နဲ့ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ effort တက်ရောက်မှုမရှိတဲ့တဘောပေါ့เนาะ โอเคဒါဆိုမက်မပါပဲနဲ့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်လေယာမက်တမ်မနီကျွန်တော် keyboard ကနေ shift ဖိပြီးတော့တစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေယာမက်တာမပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတ်ဆွဲထားတာဒီဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးတက်ရောက်မှုရှိနေမှာပေါ့နော်ဒါကတ်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်ကတ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်โอเคဒါက map ရဲ့သဘောတရားပေါ့နော် map ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် order နှိုက်ပြီးတော့ layer map တမ်းမင်းမှာ click တစ်ချက်နှိုက်မယ်နော် order နဲ့ okay ဒီနေသားမှာကျွန်တော်တို့ layer map တမ်းမင်းကိုရွေးချယ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် image adjustment level ပေါ့နော်သူရဲ့ shortcut က control a ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် keyboard ကနေ control a ပဲနှိပ်တော့မှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့က90%လောက်ထိကိုတက်ရောက်မှုမရှိစေချင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ level ရဲ့ဒီ shadow တုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ် okay 90%အထိကိုကျွန်တော်တက်ရောက်မှုမရှိချင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်မဆွဲချလိုက်တယ်60%ဒီခဲရောင်လေးဖြစ်နေပြီเนาะ ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီဒါတော့ဒါဆိုခဲရောက်ဆိုရင် အကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်ရှိနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ60%ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများများဆဆရှိခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာမြစ်တော်မှာကျွန်တော်ပူတော့ဖြူလိုက်မှာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် effort တက်ရောက်မှုများများဆဆရှိမယ်50%ကနေပြီးတော့ effort တက်ရောက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း50%ကနေပြီးတော့ effort တက်ရောက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်โอเคဒါလေးကျွန်တော် map ကိုရွေးချယ်ထားပြီးတော့ map map ရဲ့ view ကိုကြည့်နေတာနော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့မှကျွန်တော်ပုံရဲ့ view ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ layer 10 minute မှာကျွန်တော် cap layer 10 minute ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်မယ် okay ပြီးရင် red channel ပေါ့နော်ခုန red channel ဒီ60%ကနေပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိတယ်50%ကနေပြီးတော့ဒီ0%နေဒီတက်ရောက်မှုမရှိဘူး map ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ် order နဲ့ map ကို check ကလစ်မယ်ဒီမှာတက်ရောက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါတွေလည်းတက်ရောက်မှုရှိဘူးအပေါ်ကဒီ r ဆိုတဲ့တုံးလေးတက်ရောက်မှုရှိမှာနော် okay ကျွန်တော်မျက်လုံးဖွင့်ပိုက်လေးလောက်ကြည့်မယ်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် map ရဲ့သဘောတရားကျွန်တော်အနေအချင်းတော့သဘောပေါက်ပြီးထင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီ layer map မှာဒီ layer map ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color မှာကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးရွေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင် order best page ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ cap layer map တမ်မနီမှာဒီ cap ကိုကျွန်တော်ရွေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် reset ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဒီပုံမှန်အနေထားပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြီးရင်ဒီ layer map တမ်မနီကိုပြန်ရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ် image apply image ပေါ့နော်ဒီမှာ apply image apply image ကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဘာမှမလုပ်သေးဘူး okay ကိုတန်းနှိုက်လိုက်ရအောင်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် keyboard ကနေ order ဖိပြီးတော့ဒီ layer map thumbnail မှာတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒါဆို map view ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာပေါ့နော်ဒီ map view ကိုကျွန်တော်မြင်နေရပြီဒါဒီအလင်း area ကိုရွေးချယ်ထားပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအမှောင် area ကိုရွေးချယ်ခြင်းတယ်အမှောင် area ကိုရွေးချယ်ခြင်းတဲ့အခါမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ control i invert နှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော် keyboard ကနေပြီးတော့ control i နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒါဆိုရင် invert ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဖြူဒီအမဲဖြစ်သွားမယ်အမဲဒီအဖြူဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မရဲ့တဘောတရားရ100%ဒီတာဒီမဲနေတဲ့အတွက်ဒီနေရာဒီမဲနေတဲ့အတွက် effort တက်ရောက်မှုမရှိဘူးဒီအောက်ပိုင်းနေဒီ effort တက်ရောက်မှုရှိမှာပေါ့နော် okay ပို့ပြီးတော့တိတာမြင်တာပါအောင်ကျွန်တော် level လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ် control air level ပေါက်လေးကြာလာမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲဒီ90%ကနေပြီးတော့100%အထိကိုကျွန်တော် effort တက်ရောက်မှုမရှိခြင်းဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်မှောင်ချလိုက်မယ် level မှာကျွန်တော်ဒါ map ကိုကျွန်တော်ချိန်နေတာနော်ပုံကိုကျွန်တော်ချိန်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီ layer map ကိုကျွန်တော်ချိန်နေတာနော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမဲဖြစ်တာတော့အတွက် effort တက်ရောက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက် effort တက်ရောက်မှုအနည်းငယ်ပဲရှိမယ်ကျွန်တော်ကဒီ40ကိုလည်း effort အပြည့်အဝတက်ရောက်စီခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးတင်တာပေးတင်တာပေါ့နော် အဲဒါဆိုလို့ရှိရင် alpha ကုနာထပို့ပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိမယ်50ကနေပြီးတော့100ထိထိ alpha တက်ရောက်မှုမရှိဘူး40ကနေပြီးတော့0ထိထိ alpha တက်ရောက်မှုရှိမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ map ကိုကျွန်တော်တို့ကုလိုချင်တဲ့အနေထားအလင်းမှောင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ layer တမနီမှာကျွန်တော်ဒီ cap layer တမနီကျွန်တော်ပြန်ရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အနေထားတိုင်းပြန်မြင်ရအောင်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာမှမချိန်ညှိရသေးတဲ့အတွက်ဘာ alpha မှာတက်ရောက်မှုတော့ရှိမှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော် okay ဒီအနေထားမှာကျွန်တော် red ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay ကျွန်တော် red ကိုကျွန်တော်အလင်းဆွဲတင်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်40%ကနေပြီးတော့0%ထိထိ effort တက်ရောက်မှုရှိတယ်50ကနေ100ထိ effort တက်ရောက်မှုမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ mat ဒီအပေါ်ကိုအမဲနဲ့ဖုံးအုပ်တာတယ်အောက်ကိုအဖြူနဲ့ဖုံးအုပ်တာတာပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ shadow တွေပါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တင်ကြည့်မယ်ဘာမှတက်ရောက်မှုမရှိဘူးဒီခဲလေးဒီခဲအတိုင်းပဲပေါ့နော် okay အခုဒီကျွန်တော်တို့ shadow map ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်နေတာနော်အခုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေတာဒီ shadow highlight ကိုမတက်ရောက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော် okay ဒါက shadow နဲ့ highlight ကိုရွေးချယ်ပုံရွေးချယ်နေမှာနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က highlight ကိုတက်ရောက်မှုဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် layer thumbnail မှာ layer map thumbnail ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ပြီးရင် control i ကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် layer map thumbnail ဒီ highlight ကိုပြန်ရွေးချယ်ပါမယ် shadow တွေမရွေးချယ်တော့ဘူးနော် layer map thumbnail ကိုကြည့်ကျင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ order နဲ့ဒီ layer map thumbnail ကိုကျွန်တော် check ကလစ်လိုက်မယ်သူဒီ အောက်ပိုင်းကို active မဖြစ်ဘူးအပေါ်ပိုင်းကို active ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဖြူက active ဖြစ်တဲ့ area အမဲဒီ active မဖြစ်တဲ့ area ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ terminal ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် cap terminal ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနဒီမဲနေတဲ့အတွက်တက်ရောက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော် okay ဒါအလင်းအမှောင်မက်ကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်ဖို့ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ apply image ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအလင်း area တွေကိုသူ map တတ်မှတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့က shadow area တွေကို mat လို့ကျင်လို့ရှိရင် keyboard ကနေပြီးတော့ control i invert လေးလောက်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ highlight ကိုမရွေးချယ်ပဲနဲ့ shadow ကိုပဲသူရွေးချယ်ပေးမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ apply image ဒီအဖြူအမဲပေါ်မှာတော့ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်တယ်ဒါပေမဲ့သူဒီ color တွေထဲမှာရွေးချယ်မှုမမှန်ကန်နေဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တနည်းနဲ့တွားကြည့်မယ်ဒါကို delete ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီ layer ကိုကျွန်တော် delete ဖြတ်လိုက်တော့မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်ထဲမှာရှိတဲ့အလင်းအမှောင်တွေကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ပေးတဲ့ map တစ်ခုကျွန်တော်တို့တိစောက်ကြည့်မယ်နော်။ Okay အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် new layer ခေါ်မယ်။ new layer ကျွန်တော်ကလစ်တယ်။ဒါဆိုရင် layer 1ဆိုပြီးတော့ new layer တစ်ခုရလာမယ်နော်။ဒီအနေထားမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် control shift order e ကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်နော် control shift order e ကိုနှိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အနေထားအတိုင်းကိုခုန layer 1မှာသူဖြည့်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအနေထားလေး layer လေးရလာပြီဒီအနေထား layer လေးမှာကျွန်တော် fader လဲသွားမယ် fader တွေကနေပြီးတော့ ada ဒီနေထားမှာကျွန်တော် hsb မြင်ဆောင် hsa ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံဒီ RGB เนาะ RGB channel เนาะကျွန်တော်တို့ပုံဒီ RGB မူနဲ့သွားနေတာ RGB ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ HSB ပေါ့နော် hue saturation brightness အဖြစ်ပြောင်းပြီပေါ့နော် RGB channel မယူတော့ဘူးအခုဒီကျွန်တော်တို့ channel ဒီ RGB channel ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့က hue saturation brightness channel ကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ HSB ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ်ဒီမှာ HSA တော့ကျွန်တော်မရွေဘူးเนาะ HSA ကသူက lightness ကြီးဖြစ်နေတာเนาะ lightness ကကျွန်တော်တို့သဘောတရားမတူဘူး lightness သဘောတရားကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင် HSB ဆိုတာ 0D အမှောင်ဆုံးအစိတ်အပိုင်း 100ဒီအလင်းအစိတ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီသဘောတရားနဲ့သွားနေတာ0ဒီအမှောင်ဆုံးအစိတ်ပိုင်း100ဒီအလင်းဆုံးအစိတ်ပိုင်း HSA ကြတော့ကျွန်တော်ကင်မရာ raw မှာဆိုလို့ရှိရင်ပူပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ကင်မရာ raw နဲ့ရှင်းပြမယ်เนาะကင်မရာ raw မှာဆိုကျွန်တော်တို့ချိန်ကြီးချက်တွေကအလဲမှာရှိနေတာเนาะအလဲ0เนาะ0ဒီ normal ပေါ့ကျွန်တော်တို့အပေါင်း100ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီပူပြီးတော့အများကြီးလင်းပါမယ် ဟုတ်ပြီ0ကနေပြီးတော့ minus 100ကျွန်တော်တို့ဆင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မှောင်သွားမှာပေါ့နော်ဒါ HSL မှုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့အခုက HSB အနေနဲ့ပဲသွားမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် HSB ကိုရွေးချယ်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် OK ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီလေယာတွေ HSB လေယာဖြစ်သွားပြီနော် OK ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီသူဒီ HSB map တစ်ခုအတွက်ကိုသူဒီအယောင်မျိုးနဲ့သူတိဆောက်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တိတာမြင်တာအောင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီ layer လေးကျွန်တော်မျက်စိတစ်ချက်မှိတ်လိုက်မယ် ဒါဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်ကွင်းလေးပေါ့နော်ဒီမြင်ကွင်းကိုကျွန်တော် channel လေးဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ red channel ဒါဒီ green channel ဒါဒီ blue channel နော်ဒါဒီ blue channel ဒါဒီ red channel ဒါဒီအော်ဒါဒီ green channel ဒါဒီ red channel ပေါ့နော်သူက RGB ပဲเนาะ RGB ပဲကျွန်တော်တို့တပုတ်ကို RGB တွေနဲ့ပဲတိဆောက်တာလားเนาะအဲဒါကြောင့်မို့ red green blue ဒီဒီအနေထားအတိုင်းပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော် layer မှာ D လေးလွှာခုနကျွန်တော်တို့ HSB လို့လောက်တာတဲ့အလွှာကိုကျွန်တော်မျက်စိဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ RGB ပဲเนาะ red green blue ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမှာဒီဒါဒီ red green blue မဟုတ်တော့ဘူး RGB ကနေပြီးတော့ HSB ကိုရောက်သွားပြီเนาะအဲ့ဆိုတာ hue ပေါ့နော် hue ပြောင်းလဲမှုရှိမယ်နောက်တစ်ခုက saturation ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်နောက်တစ်ခုက brightness ပြောင်းလဲမှုရှိမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရှင် brightness ပြောင်းလဲမှုရှိမှာ b ဆိုတာ brightness ပေါ့နော် brightness ပြောင်းလဲမှုရှိမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်အနေထားပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဒီရွေးချယ်ပေးတာမှန်ကန်တယ်နော် brightness ဒီဒါ0%ဒါဒီ0%ဒါဒီ0%ဒါဒီ0%ဒါဒီ30%ဒါဒီ30%ဒါဒီ30%เนาะအကုန်လုံးဒီမှန်ကန်တဲ့အလင်းအမှောင်သူရွေးချယ်ပေးတယ်အယောင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အလင်းအမှောင်တန်ဖိုးတွေကိုလည်းသူဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ပေးတာဗောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू က HSB तू က brightness တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ပေးတာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက HSP method နဲ့တွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနေထားမှာဆိုကျွန်တော်တို့ map တစ်ခုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော် map တစ်ခုအနေနဲ့သုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားမှာပေါ့နော်။ဒါဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအလင်းမောင် map အနေနဲ့သုံးမှာပေါ့နော်။ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်တို့အလင်းမောင် map အနေနဲ့သုံးခြင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ shortcut ဒီ control 5เนาะ control 5ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေယာဉ်ကိုရွေးချယ်ပေးတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ channel ကိုဒီ blue channel ပေါ့နော်ဒါ blue channel တော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါ brightnet channel ဖြစ်သွားပြီเนาะ brightnet channel ကိုကျွန်တော်တို့က selection လိုချင်တဲ့အခါမှာ control order 5ကိုနှည့်ပေးရမယ် order တစ်လုံးခံပေးရမှာပေါ့နော် keyboard ကနေ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် RGB ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ် okay sorry ကျွန်တော်ဒါဆိုကျွန်တော် RGB channel ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ brightness channel ကိုပဲ select လုပ်ခြင်းတဲ့အခါမှာ control order 5ကိုနှိပ်ပေးရမယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် layer စီပြန်သွားမယ်ဒီနေထားမှာနှိပ်မှရမယ်နော် control order 5ဆိုတာအခုကျွန်တော်လက်ရှိမြင်နေရတဲ့ဒီအပြာရောင်မြင်ကွင်းမှာကျွန်တော်နှိပ်မှရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒါကြီးကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် channel ဒီ RGB channel ပြန်ဖြစ်သွားမှာနော် HSB မဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအလွှာလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားပေးဖို့လိုတယ်ဒီအနေထားမှာမှကျွန်တော်တို့ selection တစ်ခုတိဆောက်မယ်ကျွန်တော်က brightness channel ကိုလိုချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူက control order 5เนาะ okay ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ control order 5 file ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် selection တစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်ဒါ brightness selection ရလာပြီ selection ရလာပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီအလွှာကိုမလိုအပ်တော့ဘူးဒီအလွှာကိုကျွန်တော်တို့မျက်စိမှိတ်လိုက်လို့ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ calf တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် calf ကိုခေါ်မယ်ကျွန်တော်ဘာနဲ့ချိန်ညှိမလဲပေါ့ဗျာကွာ level လား calf လားဘာလားပေါ့နော်ကျွန်တော် calf နဲ့ချိန်ညှိခြင်းနဲ့ဆိုရင် calf ခေါ်လိုက်မှာပေါ့နော် okay calf ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တာနဲ့သူတွေ mac computer cap တစ်ခုရလာမှာပေါ့နော်ဒါပြီးဒီ map ကိုကျွန်တော် keyboard ကနေ order နှိပ်ပြီးတော့ layer map thumbnail တစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဒါဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ကိုရွေးချယ်ထားပေးတာပေါ့နော်အရောင်ထဲမှာရှိတဲ့ brightness တွေကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ထားပေးသလိုအလင်းမောင်ထဲမှာရှိတဲ့ brightness တွေကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ထားပေးတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ layer thumbnail မှာဒီ cap ဆိုတဲ့ layer thumbnail ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အလင်းလေးတင်ကြည့်မယ် okay โอเคဒါဆိုသူဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတာပါနော်โอเคအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့က order နဲ့ map ကိုနှိပ်မယ်ဒါ map ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတာကျွန်တော် level ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ် level ဒီ map ကိုရွေးလာပြီးတော့မှကျွန်တော် control s level ခေါ်လိုက်တာနော်ဒီနေသားမှာကျွန်တော်ဒီ6 50ကနေပြီးတော့100အထိကို effort တက်ရောက်မှုရှိခြင်းနဲ့40ကနေပြီးတော့300အထိကို effort တက်ရောက်မှုမရှိခြင်းဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ short ချလိုက်မယ် black တွေကိုကျွန်တော် short ချလိုက်မယ် okay ပြီးရင် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလင်းရောင်အစိတ်အပိုင်းတွေကို map တစ်ခုတိဆောက်တာဒါနော်မှောင်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းမှာ effort တက်ရောက်မှုမရှိဘူးလင်းနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းမှာပဲ effort တက်ရောက်မှုရှိမယ်50ကနေ100ထိ effort တက်ရောက်မယ်ဖြူနေလို့နော်40ကနေ300ထိဒီမဲနေတဲ့အတွက် effort တက်ရောက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော် okay ဒီနေသားဒီ highlight ကိုရွေးချယ်ထားတာကျွန်တော်တို့က shadow ကိုရွေးချယ်ခြင်းတဲ့အခါမှာ layer map ကိုရွေးထားရမယ်နော်ဒီ layer map လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားရမယ် thumbnail မှာ layer map thumbnail ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားရမယ်ပြီးရင် keyboard က control i invert ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ90ကနေ100အထိကို effect တက်ရောက်မှုမရှိဘူး80ကနေပြီးတော့0ထိကို effect တက်ရောက်မှုရှိနေမှာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က60ကနေပြီးတော့100အထိကို effect တက်ရောက်မှုမရှိခြင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် keyboard ကနေ1 control a level ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ shadow ကျွန်တော် short ချလိုက်မယ်ဒါဆို shadow တွေပူပြီးတော့မှောင်လာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ mid tone တွေကျွန်တော်ပူပြီးတော့ short ချလိုက်မယ်ဆိုခုန mid tone တွေပူပြီးတော့မှောင်လာမယ်ဟုတ်ပြီ shadow နည်းနည်းလေးပြန်လိုက်လိုက်မယ် okay ဒီ adjust ကျွန်တော် light change ကြည့်လိုက်ပါဒါဆို60ကနေ100ထိထိ alpha တက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူး90ကနေ0ထိထိ alpha တက်ရောက်မှုရှိမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ cap ကိုကျွန်တော်နှိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် ဒီ red channel မှာကျွန်တော် red တွေကိုတင်လိုက်မယ်နော်60ကနေ100ထိတိ effort တက်ရောက်မှုမရှိဘူးဒီတဒန်းလုံးဒီ effort တက်ရောက်မှုမရှိဘူးနော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် invert map လေးကျွန်တော်ပြန်ဆန်းကြည့်မယ် control i invert ပေါ့နော် okay order နဲ့ invert ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ cap terminate ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်မယ်ဒါပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ ခုနချက်ညင်းချက်တွေကိုကျွန်တော်ပယ်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် reset reset ပေါ့နော် reset ပေါ့နော် okay okay ဒီနေသားမှာကျွန်တော် red ပေါ့နော် red ကိုကျွန်တော်တင်ကြည့်မယ် okay okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ပိုင်းမှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒီအောက်ပိုင်းနေဒီဘာတက်ရောက်မှုမှမရှိဘူးပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းမှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်အောက်ပိုင်းနေဒီဒီကပ်ရတက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် okay ဒါကကျွန်တော်တို့အလင်းအမှောင်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့ map ပေါ့နော် Okay ဒါကျွန်တော်ပုံလေးပုံလေးနဲ့စမ်းကြည့်မယ်နော် Okay ဒီပုံကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံး apply image method နဲ့အရင်သွားမှာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော် cap ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပြီပြီးရင် image apply image okay ဒါဆို map ထဲမှာအဲဒီအလင်းအမှောင် map လေးတခုရလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ order နှိပ်ပြီးတော့ဒီ map တစ်သက်ပဲကြည့်လိုက်မယ် โอเคသူဒီအလင်းအစိတ်ပိုင်းလေးသူရွေးချက်ထားပေးတယ်ဒီကောင်းရင်အစိတ်ပိုင်းတော့သူမှန်မှန်ကန်ကန်မရွေးချက်ထားပေးဘူးเนาะဒီမှာ shadow အစိတ်ပိုင်းတော့သူရွေးချက်ထားတာမှန်တယ်ဒီ black area တွေတော့သူရွေးချက်ထားတာမှန်တယ်ပေါ့เนาะโอเคဒါဒါကဒီနေထားဒီနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပစ်နေဒီအနှဲငယ်တက်ရောက်မှုရှိနေမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်အလင်းမောင်ချိန်တဲ့အခါမှာ ဒီတစ်ပင်တွေဒီအလင်းအနှင်းငယ်တက်ရောက်မှုရှိနေမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ချိန်ကြည့်မယ် level cap ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ချိန်ကြည့်ကြည့်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာဒီခဲရောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အလင်းရောင်တက်ရောက်မှုအနှင်းငယ်ရှိနေတာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော် reset ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော် map ကိုပဲပြန်ကြည့်ကျင်တယ်เนาะ keyboard ကနေ order နှိပ်ပြီးတော့ဒီ layer တမ်မနီမှာ layer map ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒါဆို map view ပြန်လိုက်ရလာပြီဒါဆို map view ပြန်ရလာပြီပေါ့เนาะဒီနေသားမှာကျွန်တော် control a level ကျွန်တော်နှိုက်မယ် level မှာကျွန်တော်ဒီနားလေးကို effort တက်ရောက်မှုမလိုချင်ဘူးเนาะဒီနားလေးကိုကျွန်တော် effort မတက်ရောက်စေချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနားလေးတွေမှောင်ကြားလာအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာချိန်လိုက်မှာပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရှင်ဒီနားလေးတွေ effort တက်ရောက်မှုကုနာထက်နည်းသွားမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လုံးဝအပြောက်ကြီးလားဆိုတော့မပြောက်ဘူးဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတွေ အမဲအစစ်မဟုတ်တယ်လို့နော်ဒီနေရာဒီအမဲအစစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာတွေတော့ effort လုံးဝတက်ရောက်မှုမရှိဘူးဒီနားမှာတော့ effort အနည်းငယ်တော့တက်ရောက်မှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် calf ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နည်းလေးမှောင်ချလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလင်းအစိပ်ပိုင်းတွေပဲရောကြလာမယ်ဒီမှောင်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဒီဒီ effort တက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ method ကကျွန်တော်တို့ apply image နဲ့ကျွန်တော်တို့တွားလာတာနော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီ color တွေထဲမှာပါအလင်းအမှောက်ကိုရွေးချယ်ပေးတဲ့ HSP method နဲ့ကျွန်တော်တို့တွားကြည့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် HSP method နဲ့တွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလှော်တစ်ခုလို့တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ new layer ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် click မယ်ဒါဆိုရင် layer 1ဆိုပြီးတော့ကြာလာပြီပြီးတော့မှ keyboard ကနေ control shift order e ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့အနေအထားကို ဒီလေယာမှာသူဖြည့်ဆွတ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီအနေထားရောက်မှကျွန်တော်တို့ fader တဲကနေပြီးတော့ ada ဒီမှာ hs a မြင်းဆောင် hsb ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအလွှာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ rgb channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hsb channel ကိုသွားမှာပြီးရင် okay okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဒီအနေထားမှာမှကျွန်တော်တို့ channel တွေကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ hue ဒါဒီ red မဟုတ်တော့ဘူးဒါဒီ ဟိုအယောင်ပြောင်းလဲမှုရှိအယောင်အယောင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအဖြူနဲ့အမဲနဲ့ပြပေးမှာဒါက saturation saturation ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအဖြူနဲ့အမဲနဲ့ပြပေးမှာเนาะ saturation အနည်းအများတွေကို तू ကအဖြူအမဲနဲ့သတ်မှတ်ပေးတာအဖြူဒီ saturation များတဲ့ area အမဲဒီ saturation နည်းတဲ့ area ပေါ့เนาะ okay နောက်တစ်ခုကဒါက price နဲ့ဖြစ်သွားမှာเนาะဒါ blue မဟုတ်တော့ဘူးဒါဒီ price နဲ့ဖြစ်သွားမှာအလင်းအမှောင်ပေါ့เนาะ okay ဒီအနေထားဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ control 5ပေါ့เนาะ selection လိုချင်တဲ့အခါမှာ control order 5ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီ RGB channel ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူထားဖို့လိုတယ် RGB channel ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူထားလိုက်မယ်ပြီးရင် layer စီပြန်သွားမယ်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ control order 5ကိုကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီသူဒီအလင်းရောင်အစိပ်ပိုင်းတွေကို select မှတ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ selection ရလာပြီဆိုရင်ဒီအလွှာဒီမလိုအပ်တော့ဘူးမျက်စိမှိတ်လိုက်တော့မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် ဒီမှာ cap တခုခေါ်လိုက်မယ်နော် cap ဒါဆိုလို့ရှိရင် map လေးတခုရလာပြီသူဒီအလင်းကလာထဲမှာရှိတဲ့အလင်းအမှောင်တွေကိုပါမှန်မှန်ကန်ကန်သူရွေးချယ်ထားပေးတာပေါ့နော်โอเคဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်တန်းလေးတွေကိုတိုက်ပြီးတော့မလိုချင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ keyboard ကနေ control a level ခေါ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် short ချလိုက်မှာပေါ့နော်โอเคခုနလိုမျိုးဒီနော်တအားကြီးမမဲခဲသွားတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာလေးညော့လာပြီဒါပေမဲ့ခုနနေရာဒီတအားကြီး အမဲခက်ခဲမဟုတ်တော့ဘူးနော် okay နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလင်းလေးပါနည်းနည်းပြန်လိုချင်တယ် align area လေးတွေ okay ဒါဆိုဒီနေသားရပြီဆိုရင်ဒါ okay ကိုကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ cap ပုံလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုပုံလေး original အတိုင်းဖြစ်သွားမှာနော် original view ဖြစ်သွားမှာနော် map view မဟုတ်တော့ဘူးဒီနေသားမှာကျွန်တော်အပေါ့အခုဒီရွေးချက်ထားတာက အလင်းရောင်အစိပ်ပါရယ်နော်ဒီနာမဖြူနေတယ်ဆိုတာဒီနာမအဖြူဒီ effort တက်ရောက်မနေရနော်ဒါဆို तू ရွေးချယ်ထားပေးတာဒီအလင်းအစိပ်ပိုင်းမှာရွေးချယ်ထားပေးတာနော် okay ဒီမှာအလင်းအစိပ်ပိုင်းကိုရွေးချယ်ထားပေးတာအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ calf မှာကျွန်တော်တို့ဆွဲချမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလင်းရောင်အစိပ်ပိုင်းတွေပဲညွန့်နေလာမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလင်းအစိပ်ပိုင်းပဲ तू ညွန့်နေသွားမှာပေါ့နော် ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ shadow ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒါလေးချက်ပိတ်လိုက်မယ်ခုန HSP လေယာဉ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ခုန brightness ဒီ control 5เนาะ control order 5ပေါ့ selection လိုချင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ control order 5 selection ရလာပြီဒါဆိုဒါမလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်စိမှိတ်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကိုဘာနဲ့ချိန်ညှိမလဲပေါ့နော် cap လား level လားပေါ့နော်ကျွန်တော် cap နဲ့ချိန်ညှိခြင်းလဲဆို cap ပေါ့နော် cap ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် ပုံမှန်ကတော့သူအလင်း area ကိုသူကဆက်လက်မှတ်ပေးပါเนาะကျွန်တော်တို့က shadow area ကိုဆက်လက်လိုချင်တဲ့အခါမှာဒီ layer map မှာဒီ layer map ကိုကျွန်တော် invest လုပ်ပေးရမှာเนาะအဲကြောင့်ဒီ layer map ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ပြီးရင် keyboard က control i ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် shadow ကိုဆက်လက်မှတ်ပေးမယ် highlight တွေကိုဆက်လက်မမှတ်ပေးတော့ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော် shadow ကိုပြင်ဆန်းကြည့်မယ်ဒီနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်တွေပါ effect တက်ရောက်မှုရှိနေမှာပေါ့เนาะ ကျွန်တော်ကကောင်းကင်ကို effort တက်ရောက်မှုတိတ်ပြီးတော့မရှိခြင်းဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော် level ကိုကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ် control l level ပေါက်လေးကြာလာမယ်အဲဒီ level ပေါက်မှာကျွန်တော်ကောင်းကင်နေမလို့ခြင်းဘူးကောင်းကင်နေဒီမှောင်နေဘူးလို့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် short ချလိုက်မယ်โอเคဒီနေသားလေးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာတော့ effort အနည်းငယ်ပဲတက်ရောက်မယ်သူဒီဟိုနည်းနည်းလေးပဲဖြူတဲ့အတွက် effort နည်းနည်းလေးပဲတက်ရောက်မှာနော်ရပြီဒီနေသားဆိုအဆင်ပြေတယ် ဒါဆိုကျွန်တော် okay ကိုနှိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ cap တမနီကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီနေသားမှာ cap ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ပြန်နှိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ cap property box လေးကြားလာမယ်ကျွန်တော်ဒီ shadow တွေကိုနည်းနည်းလေးလင်းချင်းနဲ့စုပါဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖွင့်လာမယ်ဒါဆို shadow တွေကြီးပဲမှောင်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မှောင်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပဲလင်းလာမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုမှောင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းပဲလင်းလာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ထားမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ် အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဆွဲတင်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်မှောင်တဲ့အစိုက်ပိုင်းလေးကျွန်တော်လင်းလိုက်ပြီဆိုတော့အများကြီးကျွန်တော်လင်းလိုက်ပြီဒီနေထားမှာဇပင်တွေပါ effort တက်ရောက်မှုရှိသွားတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်ဇပင်ဒီပုံမှာ effort တက်ရောက်မှုမရှိခြင်းဘူးဒီနေထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေပြီဆိုပါဆိုပေါ့နော်ဒီနေထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေပြီဒါပေမဲ့ဇပင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တက်ရောက်မှုကိုမလိုချင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီလေယာမတ်တမ်မနီကိုရွေးတယ်ပြီးရင်လေယာမတ်တမ်မနီကိုကျွန်တော် order နဲ့တစ်ချက်ကလစ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလေယာမတ်လေးပြန်ပေါ်လာပြီပြီးရင် brush ကိုယူမယ် opacity 100 flow 100ကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေရာတွေဒီ view နေလို့ alpha တက်ရောက်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အမဲနဲ့ brush နဲ့ light ပို့လိုက်မယ်ဒါစီ alpha တက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီဒီအပေါ်ပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော် alpha တက်ရောက်မှုမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်ပိုက်လိုက်တော့မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ calf dominant ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇပင်ပေါ်မှာတက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဇပင်နေရာဒီမဲဖြစ်သွားပြီနော်လီယာမတ်မှာဆိုအမဲဖြစ်သွားပြီတက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးနော် okay ဒါဆိုရင် shadow area တွေပဲပို့ပြီးတော့လင်းလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် shadow map လောက်လာတော့ဆိုတော့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ highlight map ကိုနားလည်ပြီး shadow map ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပြီเนาะနောက်တစ်ခုက mid 3ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ shadow highlight mid 3ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ okay ဒါကျွန်တော်တို့ mid 3 map လေးတစ်ခုဖန်တီးကြည့်မှာပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်တို့ mid 3 map ကိုလုပ်ပုံလုပ်နေကိုကျွန်တော်ဒီပုံလေးနဲ့မပြပြီးတော့เนาะပို့ပြီးတော့တေချအောင်ကျွန်တော်ဒီ color တေဘယ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်စမ်းတက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအောက်ကအလှော်လေးမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်เนาะ delete okay ဒါဆိုရှင်50%ကိုကျွန်တော်တို့က mid 3လို့ခေါ်တာပေါ့နော်100%ဒီ brightness 0ဒီ depth ပေါ့နော် okay အခုက mid 3ကိုပဲရွေးချယ်တဲ့ map တခုကျွန်တော်တိဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ apply image နဲ့တော့တိဆောက်လို့မရဘူးသူဒီအလင်းမှောင်ရွေးချယ်မှုမမှန်ကန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ apply image နဲ့တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူနဲ့အမဲကိုပဲအဖြူနဲ့အမဲမှာပဲသူဒီရွေးချယ်တာမှန်ကန်မယ် ကာလာတွေရောနှောလာပြီးဆိုရင်ကာလာထဲမှာပါဝင်တဲ့အလင်းအမှောင်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးမှမမှန်ကန်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က mid 3မဲ့ကိုတိဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် HSB method နဲ့ပဲတွားစီခြင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် HSB method နဲ့တွားနည်းကိုပဲပြပေးမယ်နော်သဘောတရားတော့တူတူပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော် HSB မှာပဲကျွန်တော်လုပ်ပြတော့မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ new layer လေးခေါ်မယ်ဒီမှာအပေါင်းပုံလေးကျွန်တော်ကလစ်လိုက်မယ် okay ဒါဆို new layer လေးတစ်ခုကြာလာပြီဒီနေထားမှာမှာကျွန်တော် control shift order e ဒါဆိုရင်ဒီမှာခုန new layer မှာပုံလေးတစ်ခုဝင်လာပြီပေါ့နော်ဒီအနေထားကိုကျွန်တော် fader other hsb မြင်ဆုံး hsa ပေါ့နော်ဒီမှာ rgb ရွေးချယ်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ hsb ကိုရွေးထားတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးဒီအကြောင်းလေးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက channel ထဲသွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိချင်တာကအလင်းအမှောင်เนาะ mid တုံးဆိုအလင်းအမှောင်ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် hsb price net ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ဒါ price net blue မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီဒီအလွှာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ mid 3 map တစ်ခုတိဆောက်တော့မှဆိုရင် price net အလွှာကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဒီအပေါင်းအပေါင်းလေးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်နော်ပွားလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆို blue copy ဆိုပြီးတော့တစ်ခုကြာလာမယ်နော် okay ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ mid 3ရွေးချယ်ချင်တာဒီ highlight နဲ့ shadow ကိုမပါဝင်စေချင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ select color range နဲ့ကျွန်တော်ဝင်မယ် color range နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ် ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ mid 3ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မှာပေါ့နော် mid 3ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်ချင်းကျွန်တော်လိုချင်တာ mid 3ဖြစ်တဲ့အတွက် mid 3ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် freezing နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ mid 3ဘလောက် percent ထိယူမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်80%လာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်60%ကနေပြီးတော့50%ထိဒီ40 50 60ဒီမစ်3ပြောင်းလဲမှုရှိမယ်ကျန်တဲ့နေရာဒီ effort ပြောင်းလဲမှုမရှိတော့ဘူးเนาะ effort တက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးဒီမစ်3မှာပဲ effort တက်ရောက်မှုရှိတော့မှာပေါ့เนาะ โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့90ကိုက80%ထိလိုချင်တဲ့အခါမှာဒီမှာ45လောက်ထိတော့ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့40%ကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်40%ကိုယူလိုက်မယ်ဒီ select area မှာ mid 3ယူတာပေးဖို့လို့တော့နော် mid 3ယူတာမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ40%ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် mid 3ကိုရွေးချယ်ထားတာပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီဒါဒီအနေထားမှာကျွန်တော် okay ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် selection လေးတစ်ခုရလာပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော် RGB channel ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် layer စီကိုတွားမယ်ပြီးရင်ဒီတာကြီးမလိုအပ်တော့ဘူးကျွန်တော် selection ရလာပြီဒါမလိုအပ်တော့ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် calf နဲ့ချိန်ညှိမှာပေါ့နော်အဲ calf ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် selection ရှိနေတဲ့အတွက် map မှာတစ်ခါတည်း mid တုံး map တစ်ခါတည်းဝင်လာပြီနော်80%ကနေပြီးတော့30% 30 40 50 60 80ဒီ effort တက်ရောက်မှုရှိမယ်80နဲ့30တော့ effort အနည်းငယ်ပဲတက်ရောက်မယ် ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့ဒီ80 90 100 20 30 0တွေတက်ရောက်မှုလုံးဝမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် cap မှာကျွန်တော်ချိန်ကြီးကြည့်မယ်ကျွန်တော် red လေးထည့်ကြည့်မှာပေါ့နော် okay red ကိုကျွန်တော်များများဆဆလေးထည့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်80ကနေ30ထိတိတက်ရောက်မှုရှိတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေတက်ရောက်မှုမရှိရဘူးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်မျက်စိလေးမှိုက်ကြည့်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် မှန်မှန်ကန်ကန်တက်ရောက်နေတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် color တွေဘာမှပြောင်းလဲမှုမဖြစ်သွားတော့ဘူးနော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း mid 3မတက်ရောက်တယ် okay ကျွန်တော်တို့က mid 3ကိုများများဆဆလို့ကျင်တဲ့အခါမှာ keyboard ကနေ control l level ကိုကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲချလိုက်ပါဘောနော်ဒါဆိုရင် mid 3နေပဲ okay ဒါဆိုရင်50% gray only လောက်ဖြစ်သွားမှာနော်ဒါဆိုရင်50% gray only ကိုပဲမှတ်တာမှာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေဒီမမှတ်တော့ဘူးပေါ့နော် okay ဒါဆိုကြည့်ကြည့်မှာဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေဒီဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး60တက်ရပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး40 0ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး color တွေထဲမှာလည်းပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး50%တဒံပဲပြောင်းလဲမှုရှိတယ်နော် okay ဒါဆို mid 3ရွေးချယ်တဲ့ညီပေါ့နော် โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပုံမှာစမ်းကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်မျက်လုံးတစ်ချက်မှိတ်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံကို mid 3မှတ်တစ်ခုတိစောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ HSB method နဲ့တွားရမယ် HSB method နဲ့တွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် new layer လိုတယ် new layer ခေါ်မယ် control shift order e blank layer မှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးဖြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင် fader other HSB မြင်ဆောင် HSL ဒီမှာ okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်လိုချင်တာ mid 3ကျွန်တော်လိုချင်တာ mid 3လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel တွေကိုသွားမယ်ပြီးရင် blue channel အော်ခုနကျွန်တော်တိဆောက်ထားတဲ့အလွှာလေးတစ်ခုရှိနော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီ price နဲ့ပေါ့နော် price နဲ့ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာအဲကြောင့် blue channel ကိုရွေးတယ်ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အပေါင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အလွှာတစ်ခုရလာမယ် blue copy ဆိုတော့အလွှာတစ်ခုရလာမယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ mid တုံးကိုလိုချင်တာအဲဒါကြောင့်မို့ အခုဒီသူတတ်မှတ်ထားတာတွေ highlight သူတတ်မှတ်တာเนาะကျွန်တော်လိုချင်တာ mid တော့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ select တွေကနေပြီးတော့ current range ပေါ့เนาะ current range ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mid 3ရွေးမယ်ပြီးရင်40%ကျွန်တော်ကြားတဲ့အတွက်40%ကိုရွေးထားတယ်เนาะဒါဆိုရင် okay ဒါဆို mid 3ကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီပေါ့เนาะ selection ရလာပြီကျွန်တော်တို့ RGB channel ကိုပြန်ရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုန layer box စီပြန်သွားမယ် ပြီးရင်ဒီအလွှာဒီမလိုအပ်တော့ဘူးမျက်စိမှိုက်လိုက်တော့မယ် selection ရလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mid 3ကိုအလင်းမောင်းချင်ချင်တဲ့ cap ပေါ့နော် cap okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ mid 3 mat လေးရလာပြီ keyboard က order နှိပ်ပြီးတော့ layer mat 10 minute ကျွန်တော်တစ်ချက် click လိုက်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လေးလာကြည့်မယ်ဒီနေရာဒီ mid 3ပေါ့နော်ဒါဒီ50%ကနေပြီးတော့30%ကနေတော့80%ကြားဖြစ်ရမှာเนาะဒါဆိုရင်အဖြူရောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူဒီ2 ဒီ50%ဝန်းကျင်လောက်ကိုရှိနေရမှာเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှတ်လေးဖြောက်လိုက်မယ်ဒီနားလေးထောက်ကြည့်မယ် okay ဒီမှာ100%ပြနေတယ်เนาะဘာလို့100%ပြပုံမှန်ဆိုတာမစ်တုံဖြစ်ရမှာနော်အခုဒီ100%ပြနေတာဒီကျွန်တော် layer map မှာကျွန်တော်တရွေတာလို့နော်ကျွန်တော် layer map မှာရွေလို့မရအောင်ကျွန်တော်ဒီ cap ဆိုတဲ့ template မှာရွေတာရမယ်ပြီးတော့မှ color ပြန်စစ်စေးတာပေါ့ဗျာဒါ ဒါဒီ50%ကိုတိတိကျကျကိုမှတ်တာပြီလားเนาะဒီမှာ50%ဒီမှာ50%ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုကျွန်တော် map ပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနားဒီ50%ဟောဒီနားမှာလည်း50%ဖြစ်ရမယ်နှာခေါင်းနားမှာပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် cap ကိုရွေးတယ်ပြီးရင် color pick ကိုကျွန်တော် click နှိပ်မယ်ဒီနားလေးမှာဒီ50%ဖြစ်ရမှာเนาะ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ map ဒီ50%ကိုရွေးချယ်ထားတာပေါ့เนาะ ဒီနေထားမှာကျွန်တော် curve ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်မှောင်ချလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုပုံကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တင်းတင်းရင်းရင်းလေးဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဒီ line လေးတအားကြီး hash ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ mid 3မှန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူ adjust ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ free ရဲ့ free မှာကြာနေတဲ့ line button တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲချိန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ mid 3မှတ်ဒီတော်တော်လေးအသုံးဝင်တဲ့ map ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် mid 3မှတ်ကိုတိဆောက်နေလေးတည်တာတင်တယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shadow map လည်းလောက်တတ်ပြီ mid tone map လည်းလောက်လို့ရတယ် brightness map လည်းကျွန်တော်တို့လောက်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒီအနေထားမှာအဆင့်တွေကနည်းနည်းလေးများတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအာဒါလေးထည့်သွင်းမှုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအချိန်ယူရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအချိန်ယူရအောင်ကျွန်တော် action လေးတစ်ခုဖန်တီးထားပြီးတဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုသဘောပေါက်နေလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကျွန်တော် action နဲ့တွားလဲရတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော် action လေးနဲ့ဆန်းကြည့်မယ်ဒါလေးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ် delete နော် oh sorry ဒီကောင်မပေါအောင် okay delete ဖြတ်လိုက်မယ် okay ဒီအလွှာလေးကျွန်တော်ဖွင့်လာလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် cap တခုခေါ်လိုက်မယ် okay cap ရလာပြီပြီးရင် action ကိုကျွန်တော် click မယ်နော် action ထဲမှာကျွန်တော် action ထဲမှာဒါကျွန်တော်အတစ်တီစောက်တာပေးတာဒီ action ကိုကျွန်တော် link လေးပေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်အဟောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီ action ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရင်ဒီမှာဒီဟာဆိုဆိုတာအားလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှအခုပေးမဲ့ action ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် overs အဲဒီမှာ brightness max ပေါ့နော်ဒါ brightness max ဒီမှာ real ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ HSB မှုနဲ့တွားတာနော်ဒီမှာ mid 3 match ရှိမယ် real ဒါဒီ HSB မူနဲ့တွားတာဒါ dot mat real ဆိုတော့ဒါ HSB မူနဲ့တွားတာဟာတွေပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အခု price နဲ့ area တွေကိုလိုချင်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် price နဲ့ max ကိုကျွန်တော်ကလစ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ order နှိပ်ပြီးတော့ဒီ map မှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် price နဲ့ area တွေကို သူပေးတာပေါ့ဗျကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းเนาะ keyboard ကနေ control L နှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပါเนาะကိုက90ကနေပြီးတော့100ထိလိုချင်လာပါเนาะအနေထားကိုကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရပါเนาะဒါဒီ brightness map ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် control backspace အယောင်အဖြူပြန်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် curve thumbnail ကိုပြန်ရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါခုန brightness map เนาะနောက်တစ်ခု mid tone map ပေါ့เนาะ mid tone map ကိုတစ်ချက်ကလစ်မယ် okay ဒါဒီ mid 3 mat okay order နဲ့ဒီ layer mat thumbnail မှာတစ်ချက် click မယ်ဒါဒီ mid 3 mat okay မှန်ကန်တာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်အဖြူရောင်ပြန်ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သွားမယ် dot map ပေါ့နော်ကျွန်တော် dot map ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတူ shadow area တွေကိုပဲရွေးချယ်ထားပေးမယ်အပေါ်ကဒီအမဲဖြစ်နေတာပေါ့နော် okay ဒီမှာမှ control a နဲ့ကျွန်တော်တို့ adjust ကိုက40ကနေပြီးတော့ 0ထိပဲတက်ရောက်မှုရှိခြင်းနဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် level လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချိန်လို့ရမယ်ကိုလိုတဲ့နေတာအောင် okay ဒါလေး dot map ကျွန်တော် cap မှာပြန်ကစားမယ်ဆိုရင်ဒီ dot area တွေပဲ spool လောက်မှာပေါ့နော်โอเคโอเคကျွန်တော်ဒီ action ကိုတုံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းတုံလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့က adjustment အလွှာကိုအရင်ရွေးရွေးပေးရမှာပေါ့နော် adjustment မှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးမှာလဲပေါ့ level လားဒါမှမဟုတ်ရင် cap လား exposure လား vibrance လား hue and saturation လားဆိုတာဟာကိုကျွန်တော်ရွေးတဲ့ရွေးချယ်ထားပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် cap ကိုရွေးလိုက်မယ်အဒါဒီ cap ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ cap ဆိုတဲ့အလွှာရလာပြီဒီမှာဒီအဖြူရောင်ဖြစ်နေတော့မှာနော်ဒီနေထားမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီ action ကိုသုံးလို့ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ brightness mask โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတာခုနလိုမျိုး HSP တွေ HSL တွေကျွန်တော်တို့ လောက်ဖို့မလိုတော့ဘူးတခါတည်းဒီမှာ click နှိပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းမှန်ရမယ်အဓိကကသဘောတရားကိုသိနေဖို့ပဲ brother တို့ဒီ brush နဲ့မှာရွေးချယ်ထားတာကို brother တို့ဒီ layer map ကိုကြည့်ရင်လည်းသိရမယ်ဒါဒီ shadow ကိုမရွေးချယ်တာဘူးဒါဒီ brush နဲ့ကိုရွေးချယ်ထားတာဆိုတာကိုသိနေရမှာပေါ့နော် layer map ကိုကြည့်တတ်ရမှာပေါ့နော်အဓိကကတော့ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီပုံလေးမှာဆန်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီပုံကို calf နဲ့ချိန်ကြည့်မယ်နော် calf ဟုတ်ပြီ calf တခုရလာပြီဒါဒီအဖြူရောကျွန်တော်ကဒီ shadow လေးကိုကျွန်တော် နည်းနည်းလေးပြန်ဖွင့်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် dot map ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay ဒါ map တစ်ခုရလာပြီကျွန်တော် keyboard ကနေ order နှိပ်ပြီးတော့ဒီ layer map template မှာတစ်ချက်ပြန် click မယ်ဒါကျွန်တော် map ကိုကြည့်နေတာနော် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော် control a level ကျွန်တော်ကဒီအင်ဂျီတွေမှာတက်ရောက်မှုမရှိခြင်းဘူးအင်ဂျီဒီခဲရအောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလင်းအမှောင်ကစားရင်ဒီအင်ဂျီပါတက်ရောက်မှုအနည်းငယ်ရှိမှာနော်ဒါအင်ဂျီအင်ဂျီပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိခြင်းဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှောင်ချတယ် အင်ကြီးတွေမှောင်တဲ့အနေထားလောက်ထိထားလိုက်တယ်။ Okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်စပင်ပေါ်မှာတက်ရောက်မှုမရှိခြင်းဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် brush ကိုယူတယ်100% flow 100%ဒီမှာအမဲရောင်ယူထားတယ်နော် okay ပြီးရင်ဒီ layer mask 10မိနစ်ကိုယူချက်တာဖို့လိုတယ်နော်ဒီနေထားမှာမှကျွန်တော်ဒီစပင်တွေကိုမလိုချင်ဘူးမျက်နှာမလိုချင်ဘူးကျွန်တော် man နဲ့အုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အပေါ်ကကောင်းကင်တွေလည်းကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး okay ဒီနေသားလေးရပြီဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီ cap term လေးကျွန်တော်ပြန်ကလစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုပုံမှန် view ပြန်ရမှာเนาะပုံမှန်မြင်ကွင်းပြန်ရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော် link မှာပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် shadow area တွေပဲလင်းလာမယ်ခုနစပင်းတွေပါတယ်မထိတော့ဘူးเนาะ okay ကျွန်တော် order နဲ့ check လစ်မယ်ဒီနေရာတွေပဲ effort တက်ရောက်မှုရှိတယ်ကျန်တဲ့ main နေရာ effort တက်ရောက်မှုမရှိဘူးပေါ့เนาะ okay ဒါက dead map ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဒီပုံမှာ comma လေးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်အဲကြောင့် cap လေးပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် price နဲ့ area တွေလိုချင်တယ်အဲ price နဲ့ mass ပေါ့နော် okay တော့ price နဲ့ map လေးရလာပြီ keyboard ကနေ order နှိပ်ပြီးတော့ဒီ layer map 10မိနစ်တစ်ချက်ပြန်ကလစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ price နဲ့ area တွေပဲလိုချင်တာအဒီကြောင့်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် keyboard ကနေ control a ကိုကျွန်တော်နှိပ်တယ် okay ဒီ shadow area တွေပေးမဝင်ကျင်တော့နော် okay ဒါဆိုဒီနေရာတွေဒီ effort တက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အဓိကနည်းနည်းလေးပြန်မှောင်ချမှာဗျာပြန်မှောင်ချမှာဆိုတော့ဒီ link နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပဲ effort တက်ရောက်မှာဒီမှောင်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဒီ effort တက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးဗောနော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ cap terminal ယူတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှောင်ချလိုက်မှာဗောနော် okay ဒါဆိုရင် link နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပဲအနည်းငယ်ညော့နေလာမှာဗောနော် ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဒီကောင်မလေးရဲ့ဒီ lining face shape လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး adjust လုပ်ခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် mid 3 mat လို့တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် cap ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ mid 3 mat ပေါ့နော် okay mid 3 mat မှာတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မပြင်ဆင်တော့ဘူးဒီနေသားလေးကြိုက်တယ်အဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမောင်းချလိုက်မယ် okay ဒါဆိုသူရဲ့ face shape လေးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ torsion band ပေါ့နော် torsion band ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ lining လေးပို့ပြီးတော့ထိသွားတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင် before ဒါတွေ after ပေါ့နော် okay နောက် video ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် saturation map တိစောပုံပြပေးမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ shadow map ရယ် highlight map ရယ် mid tone map ရယ်တိစောပုံပေါ့နော်ဒီအတွက် action ကိုကျွန်တော် download link လေးပေးထားတယ်ကျွန်တော်အရင်အဟောင်းအရင်အဟောင်း action ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီ action လေးပြန်ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက brother တို့လေးလာလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီ color table လေးလည်းကျွန်တော် ဒီ action ထဲမှာထည့်သွင်းလာပေးတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ color table ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီအလွှာတွေကိုဒါတို့ color table လေးနဲ့ဆန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပုံဒီ color space bar ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးသိတာဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်မို့ဒီဒီမှာအဲဒီပုံရအောက်မှာပေါ့နော်ဒီ color table ထည့်သွင်းမဲ့ document ရဲ့ color space ကိုသိဖို့လိုတယ်အဲတော့ color space ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ document profile လို့ယူလိုက်ရမှာနော်ဒီမှာ document profile လို့ယူလိုက်ရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ color space ဒီ Adobe RGB ပေါ့နော် ဒီပုံนี่ Adobe RGB ပေါ့နော် Okay ဒီအနေထားမှာကျွန်တော် color တိပဲလိုချင်တယ် Adobe RGB color space ရှိတယ်เนาะကျွန်တော် document นี่ Adobe RGB color space နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားမှာဒီမှာ color တိပဲ Adobe RGB ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော် color တိပဲ Adobe RGB ကိုနှိုက်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုန color တိပဲလေးကြာလာမှာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ ပြန်ပြီးတော့လေးလာလေးလာခြင်းလို့ရှိရင်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်လေးလာလို့ရမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီနေသားမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးတာမှန်ကန်မှုတော့လို့တာနော်အကယ်မို့ brother ကအဲ Adobe RGB မဟုတ်ဘဲနဲ့ sRGB မှုကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့မှားမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ document ဒီ Adobe RGB color space နဲ့ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အယောင်လွှတ်ချုပ်မှုတွေဖြစ်သွားမယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့် document ရဲ့ color space ကဘာလဲဆိုတော့သိချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာ ဒီနေရာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးရင် document profile ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပေးရမယ်เนาะဒါဆိုရင် Adobe RGB color scheme နဲ့တွားနေတာပေါ့เนาะဒီနေထားမှာမှ Adobe RGB ဒီပဲပေါ့เนาะ okay အမ်တကယ်လို့ brother ကဒီ brightness mid tone depth ဆိုတဲ့ action ပဲသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ action နေရာမှာကျွန်တော် action လေးအစားထိုးပေးလိုက်ရပြီပေါ့เนาะတကယ်လို့ brother ကဒီ color သေးပဲ action လေးပါသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ တစ်ခုပြန်လုပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော် download ပေးထားတဲ့ file ထဲမှာဒီမှာ ths ဆိုတဲ့ file တစ်ခုပို့ပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကို copy ယူလိုက်မယ် copy ယူမယ်ပြီးရင် dit pc ဒီမှာ c ထဲကိုသွားမယ်ကျွန်တော် c ထဲမှာ program file ပေါ့နော် program file ထဲမှာဒီမှာ right click paste ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် replace နှိပ်ပေးရအောင်ပေါ့နော် replace နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ THS ဆိုတော့ file တစ်ခုရလာမှာနော်အဲ့ဒီမှာ C program file ထဲမှာ THS ဆိုတဲ့ file ရှိနေမှာပဲခုန color table တွေကတုံးလို့ရမှာပေါ့နော် okay ဒီထဲ paste ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် action နေရာမှာကျွန်တော်အခုပေးလိုက်မယ် action လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့က apply image method နဲ့တွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲကိုဘာ adjustment အလှော်နဲ့ချိန်ညှိမလဲကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိမဲ့ adjustment အလှော်တစ်ခုရွေးချယ်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ bright area mask HDR ဆိုတော့ရှိတယ်နော် ဒါဆိုလို့ရှိရင် apply image မတ်တက်နဲ့တွားလာတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် price area map ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလင်း area တွေကိုရွေးချယ်ပေးမယ်ဒါဆိုဒီနေရာမှာဒါဆို command box လေးကြာလာမယ်ဒါ continue ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ level box လေးပါကြာလာမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုခါတဲ့ချက်ညှိနောက်မှတွားပြန်ချက်ညှိလို့လည်းရတာပေါ့နော် okay ဒီအနေထားမှာဒါဆိုရင် price area တွေကိုဒီ apply image method နဲ့မှတ်တာတာပေါ့နော်ဒါဆို okay ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ချိန်ညှိမယ်ဆိုရင် bright area တွေပဲယွန်းနေမှာပေါ့နော်ဒါဒီအဖြူနဲ့အမဲပုံမှာတော့တက်ရောက်မှုမှန်ကန်တယ်ဒါပေမဲ့ color ထဲမှာရှိတဲ့အလင်းအမှောင်ထဲမှာတော့လူဒီတက်ရောက်မှုမမှန်ကန်ဘူးပေါ့နော် apply image ကတော့ okay ဒီမှာ cap တက်ခေါ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ that area map hdr ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ continue ဘောက်လေးကြာလာမယ်ကျွန်တော် continue နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ level ဘောက်လေးကြာလာမယ်ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့အနေထားလာပါဘောเนาะဒါဒီ shadow ကိုမှတ်ပြီးမှာเนาะ ဖြူ area တွေကျွန်တော်တို့အလင်းမှောင်ချင်ရင်တက်ရောက်မဲ့ area အမဲ area တွေကျွန်တော်တို့အလင်းမှောင်ချင်ရင်မတက်ရောက်မဲ့ area ပါနော် okay ဒါဆိုဒီနေရာတွေဒီကျွန်တော်အလင်းမှောင်ချင်တဲ့အခါတက်ရောက်မှုရှိမယ်စပင်တွေတက်ရောက်မှုရှိမယ်ဒီအပေါ်မှာနေတက်ရောက်မှုရှိမှာပါနော် okay ဒါဆိုကျွန်တော် calf ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတင်လိုက်မယ်နော်ဒါဆို that area map ပေါ့နော်ဒါက upline ဒီနှစ်ခုက upline image နဲ့တွားတာဒါတွေက HSB method နဲ့တွားတာတာပေါ့နော် okay okay အားလုံးပဲမရှင်းတာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ပေါက်မှာပြန်မေးလာလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာစုံကြတာပေါ့နော်